تاقيتي بحيرتيو سخبت بحيرتيو إلا وسول وسولدني يتنطعي يتنطعي السكيد يتنطعي يتسكيد يولى فاش لاضات يروح يتشات يولى فزروديات يروح يتشات يولا لف يتشات يولا تريرس يتشات يوح الشطح كنا يولا فكومبت يسكيديت يتوليت يسفحيت مسكيتيت يتواليت يسوحيت يولا داوتو النابا إني صاح هادشي نكيت الظن هادشي